Paraqraf 5. Azərbaycanın ən qədim dövləti. Tarixi Azərbaycan torpaqları şimalda Böyük Qafqaz dağlarından, cənubda Zəncan və Həmədana qədər uzanırdı. Şərqdə Xəzər dənizindən, qərbdə Göyçə gölü hövzəsi də daxil olmaqla Şərqi Anadoluya qədər əraziləri əhatə edirdi. Qədim zamanlarda Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar qonşuların aramsız hücumlarına məruz qalırdılar. Zaman keçdikcə tayfalar birləşir, tayfa birlikləri yaranırdı. Bəzən güclü tayfalar daha zəif tayfaları tabe edir, bəzən isə düşmən hücumlarından qorunmaq üçün bir neçə qohum tayfa birləşirdi. Tayfaların birləşməsi ilə onların idarə etmə forması da dəyişdi. Çünki bu birliklər indi daha çox insanı əhatə edirdi. Ona görə də tayfa birliyinin idarə olunması üçün qaydalar yaradıldı. Yeni yaradılmış qaydalar hələ mükəmməl deyildi. Ona görə də tayfa birliklərini dövlət yox, ilk dövlət qurumu adlandırırlar. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları təxminən 5000 il bundan əvvəl yaranmışdı. Dövlət qurumlarının idarə olunması qaydaları getdikcə təkmilləşirdi. Dövlətin meydana gəlməsi üçün zəmin yaranırdı. Beləliklə təxminən eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə Urmiya gölü ətrafında Manna adlı dövlət yarandı. Manna Azərbaycanın ən qədim dövlətidir. Manna dövlətinin adı o zaman ölkəmizdə yaşayan ən güclü tayfanın adı ilə bağlıdır. Dövlətin paytaxtı İzirtu şəhəri idi. Ona gözəlliyinə və möhtəşəmliyinə görə Patşa şəhəri də deyirdilər. Mannanın ən qüdrətli hökmdarı İranzu olmuşdu. O çox müdrik və uzaqgörən hökmdar idi. Bu zaman artıq qonşuluqda da dövlətlər yaranmışdı. Bu dövlətlər Mannanın torpaqlarına göz dikir, fürsət düşən kimi onun ərazilərini tuturdular. İran zü qonşu dövlətlər tərəfindən işğal olunmuş torpaqları geri qaytarmağın yollarını axtarırdı. Ölkəsinin ərazi bütövlüyünü qorumaq və əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün İran zü vilayətləri birləşdirdi. Mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək dövlətin gücünü daha da artırdı. Bu yolla o ölkəsinin işğal olunmuş torpaqlarını azad etdi. İranzunun padşahlıq etdiyi zamanlar Mannanın çiçəklənmə dövrü idi. Manna öz dövrünün ən güclü dövlətlərindən birinə çevrilmişdi. Vilayət canişinlərinin və şəhər hakimlərinin özbaşınalığına son qoyulmuşdu. Manna əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıq idi. İranzonun göstərişi ilə quraqlıq və qıtlıq illərində dövlətə məxsus taxıl anbarından əhaliyə taxıl paylanırdı. Manna ticarət yollarının üzərində yerləşdiyinə görə burada çoxlu şəhərlər meydana gəlmişdi. Mannaya qonşu ölkələrdən tacirlər gəlirdi. Şəhərlərin əksəriyyəti hər tərəfdən müdafiə divarları ilə əhatə olunmuşdu. Bu cür şəhərlər qala şəhərlər adlanırdı. Şəhərlərdə sənətkarlıq və ticarət yüksək inkişaf etmişdi. Yüksək mədəniyyətə malik olan Mannalılar yazı ilə tanış idilər. Manna ərazisi sərvətlərlə zəngin idi. Ona görə də qonşu dövlətlər bura hücumlar edirdilər. Mannalılar da öz vətənləri və onun müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdılar. Düşmənlər məqsədlərinə nail olmaq üçün ölkəni daxildən zəiflətməyə çalışırdılar. Mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməyən vilayət hakimlərini üsyanlara təhrik edirdilər. Bu isə dövlətin zəifləməsinə, onun müdafiəsinin çətinləşməsinə səbəb olurdu. Nəticədə 3 əsrə yaxın mövcud olmuş Manna dövləti tədricən zəiflədi və süqut etdi.